ser muy اليوم عشر تنسى باين حبابي في الضيقة نحاس هاد ما بغا يقرب فارقت وديا عشر تنسى باين حبابي في الضيقة هاد ما بغا يقرب Hep Ercüment. asking me to